Rindu negonku. Masuk iki. Kilo gede. Kilo. Kilo. Joh, ada kan? Hei, hei. Kasih gede biar Tang? sing gedhi kae nyeblok sitok kae sing gedhi